Quiet alert. Uy, kapan? Tumo sila sa dalong. Hindi ka pala magpapit, mga bungo. Uy, sa magtataw. Uy, ako niya, uy, di puta ka, luso! What? Waited! Malive! Tapos smoke gap. Wala ko, wait yaw. Pastor Peter, ano ba Patay pa sila. Gago dito, kasi nag-TP oh! Level 1 pala taga-level. Reklamo ko na ito. Eh. Lagro sa ako, bro. Eh, ano ba? Dumo flex group. Ay, duwa ka flex group ako. Ito naman eh. Duwa ka, ano? to, hard clocks lang. May pakokyo mo. Dito na rumbat. Uwi ko ang na dito まだね。 Rahmet sizde. Ah, may boots ako ah. What the fuck na i-build ko man? Ibigin kita po tanga lang ah. Ano? Shattered naman. Ah, shattered? Oo, oh, ma-shattered pag ko. Mas kandi tuod lo, ma-shattered tuod lo. Puta, this la... Hindi pala patay, lagu-lagyo lang ang brava. Yun na, igago. Sadya ni... Sadya niya ako rin niya kung... pa reset ka na yun, kaya agaw mo na sadya, matapo eh. tanas ah. Kago nagpalapit kita na yung mas tantos ha Ah, gusto lang to. Full full down to pay. Makakunin ka boy ko. Ano yung message ka na? Rock. May kinaagun ganyan. Ito level 6 ah. Nag-XP sa oh. sa sadya. Kaya nag-level up sa kagago yung puta. How lapis. Hindi.

Siya na po okay mali. Sabton mo ginayaid. Eh. Ano ko nakaranin, eh. do? Sabton mo man nonsense eh. Sagad ka lang kita. Sugad ka lang kita sa mga nonsense. Tuto bulsta no puta tangin na. Mga gago ka man ano. Tarag sa lintik. Manatag ano ng top man yan. Yung ko, hindi ka nabihan ako. May matak sa siyo na. Sama-sama nung galing mo, Lord. 1-6? So, 1-6-1-4 ba? Oo, ano? Nakaitaan. Nakatulog yun. Sana dos mo. Hmm. Hmm. Magandlok na lang. Pad to the pad. Ay, tabi ko pa kanto sa. Wala ka. Uy, kugago. Nil, ikaw bala. Doon nila. Ah. Multiata ka. Wala, wala. Kahit! Ay, tawag ka dito dyan. Oh, hindi po. How can we win that, man? Ganking like a fucking post it, man. Tada, odds. Yeah, man. Fuck you, jerk do दो मैंने जाए कंपनी पे जाए अब ठीक हो लाए होता है ना okay, okay. आओ तो इधर तो इधर इधर इधर इधर Puti, ito kagago. Kago mo rin na gano'n. Ah. Nabuang sa isa ka babae. Sukat salve ako. Oh. Oo, siya na. Tag. Tag, yun, yun, yun. Balik sa bahay ni Kuya. Ano sa bahay ni Los ni Dene. Ah. Isup-sup ni Jenny ng itlog ni Los sa balaya. Hindi ako matubal mo sa akod lang. Okay, go ba? Go. Madlok, Los! Sige yo! Sunyas ka pa no! Sige yo! Ting ting ting ting! Nag-aalalan! nag pwede ko shot niyo. Tapos sa wall. Tago ko dalo. Yun pala tamang jam niyo. Eh, oh. Ting ting ting. Oh, gago ka, debat sa no. Ay, bali dito. daw. Nasi magit mag. Eh, ito punta niya tayo eh, nga. Nasig pa man nag-ilis imo nga paminsaron nga sa iya. yaway kitaw. Uy, hindi po! Taka Nel! Nel, Nel, Nel, yata kaya Nel! Nel! Ah, Gago! Putang inang yan! Ano ka dino? Ginago? Ano ka tatlo? Look out, taple. Lo, Elvis spread na duo! Taplo! Kaptan na sila nila spread mo. Oh, like, like a bulag. Saan ba Saan na ako susutotoy ba? <laughs> Ilo, may kampan ko noon. Ago lima min. Ah, sino na sa boto? No, ay bundoy kinaago ni kay Pelio no. Ka, insi mo ba? Ya, eh, hindi na siya Pelio to eh. isa na si isa na secret alien sa pinten kago. Petang ligo? Ya, di bata ba? Yung kasulod na nato Goro. Okay, ka-discord na sa? Punti itong iyang uh, ah, world trip friends. Ward, the foamy sa sudan. Akin na mo, luton, luton! Bulota! Natakbuhin, putang ina mo. Parang tilos. Buwan sila ah. eh. Oo, tinakbuhan yung feelings. Tinakbuhan si ano eh, no? Pero true gito yan, bali, ano yan? Hindi ko lagas sa bato, pelo! nga nagpuli, ano lang, pwede ito magkumpang top tunnel? Ako sila si Bailo, tapos half-vlog na yun, ha? Gagor mo? Bata. Gusto pa rin sila doon kaya, oh my god, lang niya tayo. Eh. Ah, NK, is nila. Ah. Uy, kabulag ya. Ah. Tago ka, ito ko ulit na doon, pala. Yan, ang puta na pin, petro naman, naglaga na ako tatang. Gago! Patay lola. Bobo! Bobo! Gago kayo yung sala to. May gamay ang gul. Ikaw sa lo... Lo... Lo... Ano? Umunis. Go! Ayun, isa pa gito, isa pa gito. Oh, no! Ayun, isa pa gito, isa pa gito. Oh, isa pa gito. Ano, kinaatid mo ng pilyo? No, titilipsin ko sa pilyo. Kasi, kasi, sarasa, kasi, sarasa, kasi, sarasa sa pagkago. May to, yan. Gatis ko, kasi. Tagas, tagas skill vlog ko pa ni Kao. Sabi ah, ba? ito na lang, <laughs> Ah, ano, nablaw! Kita mo na ang video, nablaw ang bata kang crossfire, blow taga tiro, gutis ko, gaw gago. Gaw mo na si Pilgoroy. <laughs> Ugang pa ko? Oh. Upangin na mo. Ayan, Jing. Speed down, Takalos. Speed down, Takalos, araw! Ulo! Ah. Tago na Patay si Luz gago! Ito ka nultihan Luz! Uy, nultihan Luz gago! Sorry lang Luz! Sabi ko dahil mabuhi pa to sa'yo gago. Uy, tower ko yun, no? Ako na Lo, yung kong b sa Kha'Zix. Si Luz Lo! Ay, tachak to, tachak to. Ah! Dala pala si Rizzy. Yan, no, note, no, note, no, padal ka beta eh. Ah. Right, ako din guys. Gago, dito di magaling yan nil. Naglagyuan na. Wait lang, break, kinati ako. Oo, oh, basta ako, ako. Gumagal tang magal. Ano, eh, oo, oo, oo.

Never had a doubt. Baby crazy, yeah. Uy, ang mata, mata, mata, uy. Uy, ko gago, uy, managkuha eh, sang mata, tangkuloy. Moto ka. Ah. Hindi na kasi ako doon, nagkali ako. Ang problem kini, multiple blow. Karne. Putin. Speed up. Ah, sige ah. Okay, okay, trela to, trela to, trela to, trela to. Oy, trela to! Trela to, trela to. Di mo pulig, di mo pulig, di mo pulig. May maro naman ta. Gago. Di pa kayo, trela to. Gago, bigyan ako. Gisulot pel, sulot pel. Oh, Okay, sunod pal! Ginago ito. Ay, di puta ya! Jesus ah. Lagay-pet ba? Pwes lagay-pet maayaw ang mga tao. Hindi na pa, agad. Patay, papatay kay. प्रीतो पर पलोग ना की mama मामा के करो Ay, tatapos na. Uy, wala pa na patay. Never had a doubt to the bell Wala pa napatay. Hindi na. ah, rin naman si Ghost. Hindi niya naman ang... Everything was alright as long as we have each other. Lago, bata.